Բարև ձեզ։ Ուրեմն N թակուիների խնդիրը բավականին տարածված խնդիր է, նրան հաճախ հանդիպում են հարցազրույցների ժամանակ։ Նենց որ եկեք տեսնենք ինքը ինչ է ներկայացնում եւ միգուցե ինչպես իրան կարելի է լուծել։ Ուրեմն ամբողջ միտքը հետեւյալն է, որ մեզ տրվում է մի հատ ամբողջական թիվ, եկեք կոչենք N, եւ մենք պետք է պատկերացնենք ուրեմն շախմատի դաշտ այդ չափով, N-ը N-ի, okay։ Հիմա մեր ամբողջ նպատակը հետևյալն է, որ մենք գտնենք բոլոր կոմբինացիաները, բոլոր վարիանտները, թե ինչպես կարելի է այդ դաշտի մեջ դասավորել n քանակի թակուհիներ, այնպես որպեսի թակուհիները իրար չհարվածեն։ Ու շախմատի օրենքների տեսակետից չհարվածեն։ Հույսով բարձր։ Հիմա եկեք տեսնենք մի հատ օրինակ, թե ինչ նկատի ունեմ։ Ուրեմն պատկերացրեք մեր մուտքը 4 է։ Այս օրինակում n-ը 4 է, բայց դա n-ը կարող է լինի ցանկացած թիվ, չէ՞, 15, 36 կապ չունի։ Այս օրինակում 4 է։ Okay, ուրեմն մենք պատկերացնում ենք դաշ 4-ը 4-ի, չէ՞։ Okay, ուրեմն հարցը այս օրինակում հետևյալն է։ Ոնց կարելի է դասավորել թակուհիներին 4 հատ թակուհի, 4-ը 4-ի դաշտի մեջ, այնպես որ իրա չհարվածեն։ Մենք պետք է գտնենք ինչպես ամբողջ միտքը նրանում է, եւ վերադարձնենք բոլոր այդ վարիանտները։ Բոլոր այդ վարիանտները, այսինքն մեզ պետքա մի հատ ցուցակ, զանգված։ Սա է, այսինքն մենք վերադարձնում ենք մի հատ ընդհանուր զանգված, որի մեջ ներկայացված են մեր լուծումները։ Այս օրինակում սա են մեր լուծումները։ Մեր լուծումը ուրեմն մենք ներկայացնում ենք երկչափի զանգվածով, քանի որ տախտակը երկչափի է, մենք օգտագործում ենք երկչափի զանգված։ Դարակ տեղերը մենք նշում ենք ուրեմն կետով, տեքստային կետով, թակուհու տեղերը տեքստային q-ով, q queen, հա, թակուի։ Այս օրինակում, այսինքն երբ որ մուտքը 4 է լինում, այսինքն n-ը երբ որ 4 է, մենք ունենք երկու լուծում, երկու վարիանտ, երկու կոմբինացիա, թե ինչպես կարելի է այդ 4 թակուհուն դասավորել 4-ը 4-ի տախտակի վրա։ Սա է, խնդրեմ։ Ուշադրություն դարձրեք, որ ոչ մի թակուհին, ոչ մի ուրիշ թակուհուն վտանգ չի սպառնում։ Օրինակ, այս թակուհին աջ ձախ եթե նայենք, ոչ մի ուրիշ թակուհի չկա, վերև ներքև եւս ոչ մի թակուհի չկա։ Եթե այս գծով գնանք, տեսնում եք սա դադարք է, նենց որ ստեղ էլ չի սպառում վտանգ, այս գծով էլ եթե գնանք, գնացին գնացինք, ամբողջը դադարք է եւ նույնը կարելի ասել բոլոր մնացած թակուհիներով։ Նենց որ այս օրինակում, երբ որ մեր մուտքը 4 է, մենք ունենք երկու լուծում, հա, երկու կոմբինացիա, երկու վարիանտ։ Բայց էլի նպատակը ինչու՞մ է, որ մենք պետք է ստեղծենք ուրեմն մի հատ ֆունկցիա, որին կտրվի ինչ որ ամբողջական թիվ n, անպայման չի դա 4 լինի, դա կարող է լինի ցանկացած ամբողջական թիվ, դրական ամբողջական թիվ, իհարկե։ Եվ մենք պետք է ուրեմն վերադարձնենք բոլոր կոմբինացիաները, տախտակների, որոնք որ այդ չափի են, որոնց մեջ կարելի է այդ չափի թակուհիներ դնել, այնպես, որպեսզի այդ թակուհիները իրար վտանգ չսպառեն, իրար չհատվածան։ Այդքան բան։ Եթե խնդիրը པարզ է, խնդրում եմ հենց հիմա ստոպ տվեք վիդեոն եւ փորձեք ինքնուրույն լուծել։ Կամ շարունակեք ու տեսեք իմ լուծումը։ Okay, ուրեմն ոնց կարելի է լուծել այս խնդիրը։ Ուրեմն նախ եւ առաջ մեզ պետք է մի հատ զանգված, որի մեջ մենք կդնենք բոլոր գտնված տախտակները, բոլոր գտնված կոմբինացիաները, չէ՞։ Դից որ մենք կարող ենք ստեղծենք մի հատ զանգված results, որը որին հենց վերջում կվերադասնենք։ Okay, դից որ մենք բոլոր գտնված կոմբինացիաները մտցնելու ենք այս results-ի մեջ։ Լավ, հետո ինչ ենք անում։ Դե մեզ պետք է ստեղծել մի հատ տախտակ Okay, այս որը ամբողջովին դադարք է։ Եթե մեր մուտքը 4 է, մեկը ստեղծենք 4-ը 4-ի տախտակ, որի մեջ կլինեն կետեր։ Ինչի կետեր, որտեվ կետ կետ նշանակում է դադարք, չէ՞։ Այսինքն մենք ստեղծում ենք մի հատ դադարք տախտակ, որի վրա կարելի է խաղալ, հա, տարբեր կոմբինացիաներ փորձել։ Ամ Էլի եմ ասում, սա պետքա լինի n-ը n-ի, այնց որ 4-ի վրա մի ֆիքսվեք, եթե 10 լինի, պետքա 10-ը 10-ի լինի, եթե 100 լինի, պետք է 100-ը 100 լինի։ Եվ այլն եւ եկեք ստեղծեք մի հատ փոփոխական board օրինակ, որին կվերագրենք այդ տախտակը։ Board նշանակում է տախտակ։ Okay, հիմա եկեք ուսումնա կենտրոնանանք այս տախտակի վրա։ Այս օրինակում ես կներկայացնեմ թե երբ որ մուտքը 4 է, ոնց մեր ալգորիթմը կարող է աշխատի, բայց որ արդեն պատկերացնենք ալգորիթմը որ աշխատում, արդեն կարելի է նենց գրել, որ ցանկացած չափի աշխատի։ Ամ ուրեմն այս գծերն եմ քաշել, ինչու, որպեսզի ուղակի ավելի հեշտ լինի պատկերացնել։ Երբ որ զանգվածներ են, մի քիչ դժվար է, բայց որ sense գծերը քաշում եմ, ավելի པարզ է, որ ինքը տախտակ է, չէ՞։ Լավ։ Հետո, ուրեմն մեզ պետք է ինչ որ մի հատ ֆունկցիա, եկեք կոչենք is valid, որը կստուգի հնարավոր է ինչ որ մի տեղ, ինչ որ մի տեղ մեր տախտակում դնել թակուհի թե չէ։ Հնարավոր է նկատի ունեմ ուրիշ թակուհի կա, որը վտանգ է նրանց սպառում։ Okay։ Եթե հարված կա ուրիշ թակուհուց, is valid-ը կվերադառնի false, եթե ուրիշ թակուհուց հարված չկա, ինքը կվերադառնի true։ Ուրեմն մենք կստուգենք, կկանչենք այդ is valid-ը IS առաջին բլոկի համար։ Առաջին տողի, առաջին սյունի համար, հա, տող սյուն, պատկերացեք տենց։ Ամ կա կա թակուի, որը մեր հարվածում է այս բանին չկա, որտեղ ընդհանրապես թակուի չկա։ Հենց որ սա հեշտ է եւ մենք ուրեմն այդ տեղին, այդ կոորդինատին վերագրում ենք q, որպեսզի ներկայացնենք, որ մենք դրեցինք թաքուին։ Եթե մենք դրեցինք թաքուին, դե պարզա որ նույն տողի վրա ուր երկրորդ թակուի չենք կարող տնենք, որտեղ իրար կխփեն, չէ՞, դա անիմաստ է։ Դենց որ մենք պետք է անցնենք հաջորդ տողին եւ տեսնենք բոլոր կոմբինացիաները հաջորդ տողի, որտեղ որ կարելի է թակուի դնել այնպես, որպեսզի այս առաջին թակուին նրան չհարվածի։ Դենց որ եկեք շարունակենք։ Անցանք հաջորդ տողին Եվ ստուգում ենք, այս առաջինը is valid է, թե չէ։ Սա կվերացնի false, ոչ, որովհետև եթե մենք ստեղ թակուի դնենք, այս վերևի թակուին իրեն կհարվածի։ Չեղավ։ Անցնում ենք հաջորդին։ Ստեղ կարող ենք դնենք, ոչ, որովհետև այս թակուին նրան կհարվածի։ Ստեղ կարող ենք դնենք, այո, այստեղ ոչ մի հարված մեզ չի սպառում, չէ՞։ Նենց որ այս հրա համար մենք կվերագրենք Q եւ կանցնենք հաջորդ տողին։ Եվ մենք կրկնում ենք նույն ալգորիթմը։ Այն ինչ որ մենք անում ենք մի տողի համար, մենք կրկնում ենք ամեն հաջորդ տողի համար։ Դենց որ էլի այդ նույն ալգորիթմը կրկնվում է։ Էլի սկսում ենք առաջին column-ից, այս տողի համար, առաջին սյունից, այս տողի համար, եւ ստուգում ենք is valid-ա թե չէ false, որովհետև այս թակույն կխփի։ Is valid-ա ոչ, որովհետև այս թակույն կխփի։ False, false, uh-oh, տեղ չունեն գնալու։ Սխալ ճանապարհով գնացինք, ստեղ sense այս ձևով կոմբինացիա մենք չեն կարող ստանանք։ Նենց որ բան չունենք անելու, վերադառնում ենք եւս հետ վերևի տողը եւ շարունակում ենք։ Դե այս q-ն ուրեմն չկպավ, Դե եթե չկպավ, ինչ է, ինչ ենք անում, երբ որ տախտակի վրա ինչ որ փորձարկում ենք։ Եթե Darkwing ինչ որ միտեղ դրեցինք, այնից հետո չստացվեց, Darkwing հանում ենք, չէ՞։ Դե հանեցինք։ Հետ վերագրում ենք կետ։ Ու փորձում ենք հաջորդը այ այս կետը valid-ա թե չէ։ Այո, valid-ա, չէ՞, այսինքն ոչ մի վտանգ մեզ չի սպառում։ Նենց որ մենք փորձում ենք այդտեղ։ Նորից կրկնում ենք իր համար հաջորդ տողի համար։ Հետո հասկանում եք, չէ՞, այսինքն ամեն անգամ մենք ինչ որ տողի վրա դնում ենք q, մենք այդ ալգորիթմը կրկնում ենք հաջորդ տողի համար։ Եթե ստանում ենք q, կրկնում ենք հաջորդ տողի համար եւ տենց ամեն կոմբինացիայի համար բոլոր մնացած կոմբինացիաները տող առ տող ստոգում ենք։ Հեսակ տեսնենք ուրեմն վերագրեցինք q, ուրեմն հիմա պետք է անցնենք հաջորդ տողին եւ բոլոր կոմբինացիաները գտնենք հաջորդ տողի համար։ Անցանք առաջ։ Սա is valid է, ոչ, որովհետեւ s թակույն կխփի։ Սա is valid է։ Այո։ Ստեղ ոչ մի վտանգ մեզ չի սպառում։ Հետևաբար մենք վերագրում ենք q, ահա, դրեցինք մեր թակուհուն ու անցանք հաջորդ տող։ Սա is valid է, ոչ, որովհետեւ s թակույնն էլ, s թակույնն էլ երկուսն էլ կհարվածեն նրան սա չէ, սա կհարվածի, սա էս value չի, սա էլ value չի, որտեվ էս թակույն կհարվածի։ Չգտանք ոչ մի բան, այնց որ վերադառնում ենք։ Վերադառնում ենք հետ, էլի բացվեց, որ էս էս կոմբինացիան չկպավ, այնց որ թակուն հանում ենք, ոնց ենք հանում, հետ ենք վերագրում դադարք։ Ամ եւ ստուգում ենք սա is valid է թե ոչ։ Մի րոպե։ Ստուգում ենք սա is valid է, ոչ, որտեվ սա կհարվածի, սա is valid է, ոչ, որտեվ սա կհարվածի, հետեւաբար էլ ոչ մի բան չկա անելու այս տողի վրա։ Հենց որ ստեից էլ ենք վերադառնում։ Քանի որ վերադառնում ենք, այս queue-ն դե parse-ը հանում ենք, էլ ոչ մի գործողություն չկա ստեղանելու այս տողի վրա, մենք վերադառնում ենք վեր։ Եվ okay, այդ առաջին կոմբինացիան, ոնց որ բոլոր կոմբինացիաները փորձեցինք, չէ, իր տակ, հենց որ իրար հանում ենք, այսինքն դադրակ ենք տնում եւ ասում ենք հաջորդին։ Ասում ենք սա valid-ա թե չէ։ Իհարկե valid-ա, ոչ մի ուրիշ թակուի չկա, ոչ մի վտանգ մեզ չի սպառում, դնում ենք թակուհին Եվ էլի կրկնում ենք բոլոր կոմբինացիաները բոլոր տողերի համար, նենց որ անցնում ենք հաջորդ տողի վրա եւ էլի ստուգում ենք is valid-ա չէ, is valid-ա չէ, is valid-ա չէ, is valid-ը հա։ Սա valid է, նենց որ այդտեղ մենք վերագրում ենք q։ Էլի կրկնում ենք հաջորդ տողի համար։ Boom։ Is valid-ը հա։ Հենց առաջինը valid է, չէ՞։ Ոչ մի ոչ մի վտանգ մեզ ստեղ չի սպառում։ Այս q-ն սենց է խփում։ Սա կարելի է։ Նենց որ դնում ենք q։ Հենց մի հատ Q կպավ, անցնում ենք հաջորդ տողին։ Բում։ Սա valid է, ոչ, այս թակուին կխփի, այս valid է, ոչ, այս թակուին կխփի, այս valid է։ Այո։ Անցնում ենք հաջորդ տողին։ Բայց մի րոպե, այլ տող չկա։ Եթե տող չկա, մենք գիտենք, որ մենք ամբողջ դաշտը փակել ենք։ Եթե եկել հասել ենք ամենավերջում, ուրեմն մենք գիտենք, որ մենք ունենք մի հատ կոմբինացիա։ Խնդրեմ, սա մի կոմբինացիա, սա մի լուծում է, որտեղ որ կան 4-ը 4-ի տախտակի վրա 4 հաթակուհի, որոնք որ իրար վտանգ չեն սպառում, չէ՞։ Նենց ու ինչ ենք անում։ Ստեղծում ենք մի հատ կոպիա հիմիկվա դաշտի, board-ի, եւ այդ կոպիան ավելացնում ենք մի հատ զանգվածի մեջ, այս օրինակում results զանգվածի մեջ, results-ը դա է այն զանգվածն է, որ ամենասկզբից սարքեցինք, որ դադարք էր, որին հետո ամենավերջում մենք վերադասնենք։ Okay, that's what S կոպ, S իրավիճակի, S տախտակի մենք մի հատ կոպիա ենք անում, գցում ենք մի կողմ։ Ու շարունակում ենք։ Այսինքն ստեղ ուրեմն parse այդ queue-ն ավարտեցինք, նենց որ ջնջում ենք իրան, ոնց որ կետ ենք դնում։ Նաև ստուգում ենք, թե հաջորդը valid-ա թե չէ, valid չի, որովհետև այս queue-ն հարված ունի, նենց որ այլևս էլ գործ չկա, այս տողում անելու գնում ենք մի հատ հետ։ Այս queue-ին ջնջում ենք եւ ստուգում ենք, is valid-ա թե չէ։ Մի րոպե սա is valid է, ոչ, սա is valid է, ոչ, սա is valid է, ոչ, հետեւաբար էլ գործ չունենք անելու այս տողու վրա, շարունակում ենք առաջ։ Ամ Okay, այս queue-ին դե արդեն բրցանք, ջնջում ենք, քանի որ արդեն սպառել ենք այս տողը, գործ չկա անելու։ Գալիս ենք մի հատ հետ, այս queue-ին հետ ենք դարձնում դադարք եւ ստուգում ենք հաջորդը։ Is valid-ը, բնականաբար, ուրիշ թակույի չկա։ Տանում ենք ստեղ, հենց դրեցինք, անցնում ենք հաջորդին, որպեսզի ստուգենք մնացած կոմբինացիաները։ Հենց որ գնացինք հաջորդ տողին, ստուգում ենք, սա is valid, ա? Այո, հենց որ միանգամից դնում ենք q։ Անցանք հաջորդ տողին, ուրեմն սա is valid-ա, ոչ, is valid-ա, ոչ, որտեվ այս թակույն sense copy, էս է չեղավ, սա եղավ, ստեղ կարելի է դնել, չէ, նենց որ դնում ենք, ու անցնում ենք հաջորդ տողի, ու ասում ենք, սա valid-ա, ոչ, ստեղ հարված կա, սա valid-ա, այո, հա, Դրեցինք, անցանք հաջորդ տողին։ Էլի, քանի որ մենք սպառեցինք մեր ամբողջ տախտակը, էլ ոնց որ տող չկա, մենք գիտենք, որ հասանք ամենավերջում, այսինքն ամբողջ տախտակը մենք լցրել ենք, էլ գոհ չկա անելու, ամեն ինչ լավ է։ Հենց որ մենք կոպիա ենք անում հիմիկվա տախտակին, ու գցում ենք ուրեմն մեր results զանգվածի մեջ։ Այսինքն այս այս այս արդ մենք արդեն ունենք ոնց որ հիմա այս պահից երկու լուծում մեր զանգվածի մեջ, չէ՞։ <coughs> Շարունակում ենք։ Այսինքն ստեղ դե parse այդ q-ն դարձնում ենք կետ, ստուգում ենք այս մեկը value-դա ոչ, այս մեկը value-դա ոչ, այլ բան չկա այս տողում անելու, հենց որ մենք գնում ենք հետ նախորդ տողին։ Այս q-ն ջնջում ենք, դադարկում ենք եւ քանի որ այդ վերջինն էր, այլ բան չկա անելու այս տողում, գնում ենք այս այս q-ն ջնջեցինք, չէ՞։ Գնում ենք մի հատ վերև։ Այս q-ն ջնջում ենք եւ ստուգում ենք ուրեմն այս մեկը is valid-ա չէ, մի րոպե, այս ջնջեցինք, չէ, հետո ստուգում ենք is valid-ա ոչ, is valid-ա ոչ, is valid-ա ոչ, սպարեցինք այդ տողը, հետևաբար մենք գնացինք վերև։ Այս Q-ներ ենք ջնջում ու ստուգում ենք հաջորդը, is valid-ա, այո, ոչ մի ուրիշ թակույի չկա։ Դրեցինք թակուհուն ու անցնում ենք հաջորդ տողին։ Is valid-ա, այո, դրեցինք Q-ն, անցանք հաջորդ տողին։ Is valid-ա ոչ, is valid-ա ոչ, is valid-ա այո, Դրեցինք Q-ն, անցանք հաջորդ տողին։ Is valid a ոչ, is valid a ոչ, is valid a ոչ, is valid a ոչ, սպառեցինք այս տողը, բան չունենք անելու, հետ գնացինք։ Այս Q-ն վերացեցինք կետին, ստուգեցինք այս is valid a ոչ, որովհետև այս Q-ն հարվածում է, բարձացանք վերև։ Այս Q-ն ջնջում ենք ու ստուգում ենք հաջորդը։ Սա is valid a, այո, դենց որ, այո, valid a, դնում ենք Q ու անցնում ենք հաջորդ տողին։ Սա valid-ա ոչ, սա valid-ա ոչ, սա valid-ա ոչ, սա valid-ա ոչ բրցանք, սպառեցինք այս տողը, ելի հետ ենք գնում նախորդ տողին։ Անցնում ենք այս Q-ն ջնջում ենք ու անցնում ենք առաջ։ Սա is valid-ա ոչ, սա is valid-ա ոչ, всё, սպառեցինք այս տողը ու հետ եկանք ստեղ։ Այդ Q-ն, քանի որ արդեն հետ եկանք, ելի ջնջում ենք, այդքան բան։ Բրցանք։ Էլ տեղ չկա գնալու, հա, մենք բոլոր combination-ները ոնց որ ստուգել ենք, որ հնարավոր combination-ները ստուգել ենք, նենց որ մենք բրցանք, նենց որ այս պահին մենք ընդամենը պետք է վերադասնենք մեր results-ը, այդ զանգվածը, որի մեջ մենք այն կոպիաները դրեցինք, այն երկու կոպիաները։ Կամ բան, միտքը նրան մա։ Հիմա, եթե այս parser, այս տիպի algorithm-ը parser, կարոչակեմ եթե դեռ չեք գրել, stop տակ եւ փորձեք կոդավորել նրան։ Ինքնուրույն փորձեք այդ ֆունկցիան ստեղծել հետո շարունակեք նայել մնացածը, որ տեսնեք իմ լուծումը։ Տա-տա-տա-տամ, եկեք սկսենք կոդ գրել։ Okay, ուրեմն ստեղծում եք մի հատ function shn n queens, որը ընդունում է n, չէ՞։ Ու մենք ինչ պետք է անենք։ Եկեք նախև այլ ստեղծենք մեր results զանգվածը, const results։ Ոպ, ոպ, ոպ։ Որին մենք կվերադասնենք։ Չէ՞։ Ամ, okay, եկեք կանչենք նրան, այնպես որ n queens, եկեք 4 օրինակը օգտագործենք, քանի որ մենք ծանոթ ենք 4-ին եւ տպենք արտացունքը sol.log։ Ամ okay, հիմա երկրորդ բանը որ մենք պետք է անենք, մենք պետք է ստեղծենք n-n-ի e, եկչափի զանգված։ Ինչու՞, որպեսզի մենք ներկայացնենք մեր տախտակը, հա, մեր տախտակը, որի վրա մենք կփորձակցենք տարբեր կոմբինացիաներ։ Նենց որ մեզ պետք է const board Եվ եկեք այս board-ին ուրեմն լցնենք արժեքներով։ Ոնց անենք։ Դե ամենապարզ մի քիչ primitive variant-ը այն է, որ մենք կարող ենք ինչ-որ loop ստեղծենք, ասենք for uh, let i 0, i is less than n, i++ եւ ամեն loop-ի համար ուրեմն մենք ստեղծենք մի հատ ներքին զանգված, տող, տողի զանգվածը, որին մենք կմբրթենք board-ի մեջ, Եվ ուրեմն այդ տողն էլ մենք պետք է լցնենք կետերով, չէ՞, նենց որ մենք կարող ենք անենք for let x is 0, x is less than less than n, x plus plus եւ ստեղ ասում ենք ինչ որ row x-ը թող ունենա դադարք տեղ, այսինքն get, հա, տեքստային։ Եկեք տեսնենք սա ինչ կբերի։ Ուրեմն debugger-ը տնենք, աշխատացնենք, Word-ին ես եթե ուսումնասիրենք, ինչպես տեսնում եք, մենք ունենք ոնց որ 4 հատ տող, ամեն տողն էլ ունի 4 հատ կետ, չէ՞։ Այսինքն մենք ունենք 4 հատ տող մեր դաշտում եւ ամեն դաշտը ունի 4 հատ սյուն եւ որպես արժեքներ դադարք են, հենց հենց որ կետեր, հա։ Կարծում եմ, բարձր է։ Հիմա սա իրականում կարող ենք մի քիչ ավելի բարձացնենք այս կոդը։ Այս եթե sense գրե օքեյ է, բայց կարող ենք մի հատ տրուկ անենք, նայեք։ Ուրեմն գոյություն ունի from ֆունկցիան, որը կապած է array function constructor-ին, իրենք նա օգտագործում են այսպես. array.from Իրան ուրեմն փոխանցում եք բաներ, հատուկ եմ բան օգտագործում, որտեղ ինքը մի քիչ abstract է, որոնք որ նման են ցուցակին։ Okay։ Այնպես որ ես ես որպեսի նման լինեմ ցուցակին, կպաստա մի հատ object, որը կունենա length n։ Սա նման է ցուցակին, չէ՞, երբ որ length եք տեսնում, ասում եք, օ, կարող է զանգված է։ Ըս նման է ինչ որ զանգվածին, ասում է length n, չէ՞։ Այսինքն ինքը սա, եթե մենք ուղակի կանչենք, նայեք, const a եկեք դնենք ստեղ եւ debugger դնենք։ Եվ աշխատացնենք run, իհարկե։ Ահա Եթե A-ի վրա ուրեմն պահեմ, ինչպես տեսնում եք, մենք ունենք հիմա զանգված, որը ունի ոնց որ 4 հատ տեղ, հա 0-ից 3, չէ՞։ Սա սովորական զանգվածը, որը դե parza չունի արժեքներ։ Okay։ Հիմա նայեք ստեղ։ Ուրեմն այս from-ը բացի ընդունելուց որպես առաջին argument, ինչ որ բան, որ նման է ցուցակին, որպես երկրորդ ինքը ընդունում է մի հատ ֆունկցիա, որը կկանչվի ամեն արժեքի համար, որը այս տրված բանը արժեքի։ Է։ Okay, ինչ նկատի ունեմ։ Մենք տալիս ենք իրան մի հատ արժեք, չէ, որը նմանա ցուցակին։ Ամեն ցուցակի անդամի համար նա կկանչի այս ֆունկցիային եւ այն ինչ որ այս ֆունկցիան վերադարձնի, դա կդնի այդ տեղում իր մեջ։ Այսինքն, ստեղ մենք կարող ենք վերադարձնենք, չգիտեմ, եկեք վերադարձնենք բարև։ Բարև։ Սա մի բան չէ։ Հիմա եթե աշխատացնենք a-ը, նայեք ինչ կստանանք։ A-ի մեջ ինչ կա։ Բարև, բարև, բարև, բարև։ Բարձա։ Այսինքն ամեն արժեքի համար այդ արժեքը միջալոց գալիս է մտնում աստեղ, բայց դե քանի որ մենք իրականում արժեքներ չունենք, չէ, մենք ընդամենը երկարություն ենք ասել, չենք ասենք իրականում արժեքները ինչ են, մեզ այս մասը պետք չի, մեզ ընդհանրապես պետքա լցնել իրեն, բայց բարևի տեղը մենք ուզում ենք լցնենք մի հատ զանգվածով, չէ, ներքին զանգվածով։ Okay, նենց որ եկեք անենք array.from այդ ներքին զանգվածն էլ թող լինի նույն չափի, length n, եւ իր ներքին ուրեմն արժեքները ես ուզում եմ, որ լինեն տեքստային այսպես, հենց որ հիմա եթե սա աշխատացնեմ, տեսնենք a-ը ինչ կլինի, ահա, խնդրեմ, a-ը հիմա 4-ը 4-ի ոնց որ տախտակ է, այսինքն 4 հատանոց զանգված է, որի ներքին կան 4 հատանոց զանգվածներ ու ներքին զանգվածների արժեքները բոլորը տեքստային կետ են։ Okay։ Այսինքն նենց է ստացվում, որ այս կոդը մոտավորապես նույնն է, ինչպես res կոդը։ Okay։ Մի քիչ եկար որ ուսումնասիրեք, կհասկանաք։ Նենց որ զուտ քանի որ այս մեկը մի քիչ ավելի կոկի կա ու ավելի པարզ է, եկեք այս մեկը օգտագործենք, նենց որ board board եւ սա հանենք։ Okay։ Ամ բայց էլի, այդ for loop-ներով էլ կարելի է գրել, ուղղակի էս մի քիչ ավելի կոկի կա, ավելի པարզ է, ինչու՞ չէ։ Անցանք առաջ։ Ուրեմն եթե հիշում եք, մեր ալգորիթմը ուրեմն մենք տող առ տող գնում ենք եւ ամեն տողի վրա ինչ որ գործողություն ենք անում, հետո անցնում ենք հաջորդ տողը եւ նույն գործողությունը կրկնում ենք հաջորդ տողի վրա, հետո նույն գործողությունը կրկնում ենք հաջորդ տողի վրա եւ այն եւ այն։ Երբ որ մենք անընդհատ տենց կրկնում ենք նույն բանը, դա ինչն է նման, դա նման է recursion-ին, recursion, չէ՞։ Okay, այնպես որ մեզ պետք է մի հատ recursive ֆունկցիա, որը ասես տող առ տող, սյուն առ սյուն կանցնի։ Եկեք տեսնենք։ Ուրեմն մեզ պետք է մի հատ ֆունկցիա, const dfs depth first search, կարճ ասած ֆունկցիայով recursive ֆունկցիա, որով իջնում ենք ներքև ու բացանում ենք վերև, ահա, որը ուրեմն sense մի հատ վիճակի է եւ իրեն կկանչենք առաջին տողով։ Մենք կսկսենք առաջին տողով, այսինքն սա կլինի տողը, row, Եվ մենք ինչ պետք է անենք։ Դե մենք պետք է ուրեմն, եթե հիշում եք, առաջին տողով, որ մենք սկսեցինք, մենք ինչ արեցինք, մենք ստուգեցինք առաջին սյունը եւ ստուգեցինք իրան այնտեղ կարելի է թագուի դնել, թե չէ։ Okay, ուրեմն հետո դրանից հետո մենք ստուգենք հաջորդը եւ հաջորդը եւ հաջորդը։ Այսինքն մենք անենք sense մի բան for let i is 0 i is less than n i++ բայց ոչ թե i, այլ soon, չէ, column, call, կներեք, column column։ Այսինքն ստեղ մենք այս տողի համար կպտտվենք բոլոր սյուներով։ Եվ ամեն սյունի համար մենք անենք հետևյալը։ Նախ մենք կստուգենք, կասենք, եթե հնարավոր է ստեղ քար դնել, ուրեմն մենք քարը այդտեղ կդնենք եւ կանցնենք հաջորդ տողի։ Եթե հնարավոր չի, կանցնենք հաջորդին։ Այսինքն մենք անենք sense մի բան is valid, որը ֆունկցիա է, որը մենք դեռ չենք գրել, որին մենք pass կտանք ուրեմն row, call եւ board եւ հիմիկվա տախտակը եւ եթե այս ֆունկցիան վերադասնի true, նշանակում է այդտեղ կարելի է թակուհի դնել։ Եթե կարելի է այնտեղ թակուհի դնել, եկեք դնենք այդտեղ թակուհի row call-ի մեջ մենք կդնենք թակուհի եւ կանցնենք հաջորդ տողին, հենց որ մենք կանչենք dfs row + 1։ Չէ՞։ Հետո, երբ որ արդեն մեր տակի տողերը ինչ որ ավարտեն իրենց գործողությունը, հետ գա, մենք մեր թակուն պետք է հանենք ու ստուգենք հաջորդը, չէ՞։ Նենց որ մենք կհանենք մեր թակուհուն ու կստուգենք հաջորդը, չէ՞։ Okay, հիմա recursion միշտ գրելուց, recursia միշտ գրելուց, մենք պետք է պատկերացնենք իրեն երկու մասի։ Առաջինը recursive մասն է, այն մասն է, որ ինչ որ գործողություն անում եւ եւ նորից կանչում է ֆունկցիային։ Եվ մի մասը այն է, որը stop է տալու։ Այն օրենքն է, որը ասում է recursion-ը այս պահից պետք է stop տա։ Այն մենք ստեղ պետք է դնենք այդ stop-ը։ Ստոպը ինչ է, ստոպը հետևյալն է, որ երբ որ մենք սպառում ենք ամբողջ տախտակը, այսինքն տողերով գնում ենք, գնում ենք, գնում ենք եւ եւ արդեն հասնում ենք նենց վիճակի, որ այլ տող չկա, Մենք սպառել ենք մեր տախտակը, չէ՞։ Բայց ինչ ենք անում, երբ որ մենք սպառում ենք մեր տախտակը։ Մենք գիտենք, որ եթե հասել ենք տախտակի ամենավերջում, ուրեմն բոլոր թակույները լցրել են, ուրեմն մենք ունենք արդեն գործող կոմբինացիա։ Այսինքն մենք կարող ենք sense բան անենք, եթե row-ը, տողը արդեն հավասար է n-ի, այսինքն եթե հիշում եք n մենք 0-ից ենք սկսում, չէ՞, հաշվել։ Եթե n-ի ենք հաշվել, արդեն դաշ դաշտից դուրս ենք։ Այսինքն, եթե արդեն սպառել ենք ամբողջ տախտակը, եկել հասել ենք ամենավերջում, նշանակում է մենք ունենք մի հատ կոմբինացիա։ Ինչ ենք անում այստեղ։ Մենք պետք է անենք ուրեմն results.push, բայց ինչ push անենք։ Մենք պետք է մեր տախտակի, մեր board-ի կոպիան վերցնենք։ Okay, մեզ ինչ որ ֆունկցիա է պետք, որպեսզի այդ կոպիան անի, եկեք կոչենք նրան clone, դեռ չենք գրել, բայց հեսա կգրենք, եւ մեջը դնում ենք board։ Okay, ինչ որ sense մի բան։ Լավ, ուրեմն մենք մի քանի հատված ֆունկցիա դեռ ունենք գրելու clone-ը եւ isValid-ը։ Եկեք իրականացնենք նրանց։ Հենց որ եկեք սկզբից ստեղծենք clone function-ը, ինքը շատ հեշտ է, clone, որին տրվում է ինչ որ մի բան, եկեք կոչենք բան։ <laughs> Կատակեմ անում, բան չեն կոչի։ Um val Եվ այս value-ին պետքա կոպիա անենք, չէ՞։ Մի քանի վարիանտ կա կոպիա անելու, ամենահեշտ վարիանտը իրականում, քանի որ մենք մեր object-ի մեջ կամ զանգվածների մեջ այս օրինակում ինչ-որ ֆունկցիաներ չենք կպցրել յուրահատուկ, մենք կարող ենք իրան վերածենք JSON-ի եւ հետո հետ բերենք դեպի ոչ JSON-ի, այսինքն հետ դեպի զանգվածի։ Եվ ինքը ընթացքում կստեղծի ոնց որ երկրորդ վարիանտը իրա։ Այսինքն մենք կարող ենք անենք sense մի բան return json.parse json.stringify val։ Այսինքն, այս մասը, այս object-ին, object-ից կամ զանգվածից կապ չունի, կդարձնի JSON, հետո JSON.parse-ը իրան հետ կբերի ու կդարձնի իրական բան, բայց արդեն երկրորդ բան, ոչ թե հինը։ Հետևաբար են կոպիա ենք ստեղծում։ Okay, that's so clone-ը բական հեշտ է ու իմիջիայով JSON parser JSON string-ը 5 ֆանտաստիկ արագ աշխատում JavaScript-ում ու browser-ների մեջ V8-ում։ Um, that's for Սա վաճի։ Դակ, ուրեմն մենք պետք է հիմա գրենք is valid function-ը, որը կստուգի, թե ինչ որ միտեղ կարելի է թակուի դնել, թե չէ, հենց որ function is valid, որը կընդունի տողը, սյունը եւ տախտակը, չէ՞։ Հմ, հիմա n-ը որն է, դա դե n-ը կարող ենք հաշվարկենք board.length of, չէ՞, հենց որ n-ը ունենք։ Okay, նայեք, ուրեմն պատկերացրեք մենք այս տեղի համար ուզում ենք ստուգենք valid է թե չէ, հա, հնարավոր է թակույի դնել թե չէ։ Եթե հիշում եք, մենք թակույները շարում ենք վերևից ներքև, չէ՞։ Այսինքն մեզ ընդհանրապես պետք է իմանալ թե մեզնից վեր թակուհի կա, որը մեզ հարցակում է։ Այսինքն մեր վերևը ու մեր դիագոնալ գծերով, չէ՞։ Հենց որ եկեք առաջին հերթին ստուգենք մեր վերևը։ Այսինքն մենք մենք էստեղ ենք, մենք պետք է մի հատ նույն սյունի մեջ, նույն սյունի մեջ մի հատ վերև, այսինքն նախորդ տողը ստուգենք, եւ նախորդ տողը եւ նախորդ տողը եւ տենց մինչեւ 0 ուրեմն for uh, let i equals row minus 1 մի հատ նախորդ տողն եք մենք նայում <clears throat> ստուգում ենք իհարկե որ i-ը ավելի քիչ կամ հավասար լինի ավելի մեծ կամ հավասար լինի 0-ից եւ ամեն անգամ մենք i-ը կքչացնենք, մինչև հասնենք այն վերջին տողը եւ սպառենք, չէ՞։ That's right i minus minus Եվ ասում ենք, եթե board-ի board word ուրեմն row եւ չէ i-ը, որտեվ i-ն եք մենք փոխում, բայց նույն սյունի մեջ հավասար է q այդ ժամանակ մենք վերադառնում ենք false, չէ՞։ Okay, էլի, ինչ ենք անում, ուրեմն i-ը մենք նախնապես դնում ենք որպես նախորդ տողը եւ ամեն անգամ ամեն loop-ի մեջ մենք տողը մի քիչ մի քիչ քչացնում ենք, միջև տենց բարձանում ենք դեպի վերև, միջև սպառում ենք 0, չէ՞։ Ու ամեն անգամ մենք ասում ենք, okay, այդ տողի, բայց նույն սյունի մեջ կա q, այսինքն մեր վերևը կա q, եթե կա հարվածը, եթե տենց է սպառվում ամբողջ ցիկլը բրցնումա դուրս են գալիս, ուրեմն չի գտնվել, ամեն ինչ լավ է, չէ՞։ Իսկ հիմա պետք է ստուգել անկյունագծերը, հա, դեպի ձախ եւ դեպի աջ։ Okay, ուրեմն մենք պետք է, քանի որ անկյունագծով ենք գնում, մենք պետք է գնանք նախորդ տողը եւ դեպի աջ, չէ՞։ Okay, hence for for let i equals row minus 1, այդ եղավ մի հատ վեր ու պետքա գնանք դեպի աջ, չէ՞։ Okay, նենց որ մենք անում ենք հետո x-ը թող լինի, որպեսի մենք գնանք դեպի աջ, մենք պետք է ասենք հիմիկ վասյունից պլուս 1, չէ։ Հետո, սա պետք է շարնակվի ենքան, քանի դեռ ուրեմն i-ը ավելի մեծ է կամ հավասար 0-ին և x-ը ավելի քիչ է, քանս n, հետո i-ը անընդհատ կչանում է, x-ն էլ անընդհատ շատանում է, որպեսզի մենք գնանք դեպի աջ, չէ՞։ Որովհետև որպեսզի մենք գնանք դեպի աջ, ամեն տողի ժամանակ ինքը էլի ավելի եւ ավելի մի-մի հատ գնում է դեպի աջ, չէ՞։ Այսինքն տողերով մենք գնում ենք վեր, տողերը քչանում են, չէ՞, մոտանում են 0-ին, սա էլ գնում է դեպի աջ, աճում է։ Հետևաբար անում ենք x++։ Հետո ստեղ ասում ենք, եթե board board տակ i-ը եւ x-ը հավասար են q-ին, ապա այդ ժամանակ վերադառնում ենք false, չէ՞։ Սենց մի բան, հիմա նման մի բան մենք անում ենք, երբ որ մենք ուզում ենք գնանք դեպի ձախ, չէ՞։ Ուղղակի այդ ժամանակ, քանի որ մենք գնում ենք ձախ, x-ը պետքա կչանա, նենց որ անում ենք column -1, ասում ենք, քանի որ x-ը ավելի մեծ է կամ հավասար 0-ից եւ x ոչ թե ++, այլ --, ահա այդքան բան։ Այսինքն ստեղ մենք ստուգում ենք մեր վերևը, այս երկուսներ ստուգում են մեր երկու դեպի վեր գնացող անկյունագծերը։ Հիմա եթե ես սա աշխատացնեմ, եկեք console-ը բացենք ու տեսնում ենք, որ ուրեմն մենք մեզ վերադասնում է մեր լուծումը 2 զանգված, երբ որ մենք ուրեմն կանչում ենք նրան 4-ով, որի մեջ կան մեր երկու տախտակները, մեր երկու լուծումները։ Այսքան բան, հիմա իրականում այս is valid լոգիկան բացի այս loop-երից կան ուրիշ լուծումներ, որոնք միշտ օպտիմալ են, այդ ես ուրեմն վիդեոյի տակ կտեղադրեմ եւ այս լուծումը եւ այդ մի քիչ ավելի օպտիմիզացած լուծումը, որ կարող եք ուսումնասիրեք։ Եվ այդքան բան, եւ հույսով եմ, եթե այս խնդիրը վաղում եսօր դուք հանդիպենք, Արդեն ծանոթ լինելով փայլուն կլուծեք: Այդքան բան, հուսով եմ այսքանը պարզ էր, հուսով եմ հետաքրքիր էր, շուտով կհանդիպենք: Առայժմ։